А людишек нормально. тебе это самое. доводим до кипения и варим всю ночь на самом маленьком огне. Дальше процедить, отобрать мясо, вытянуть кости и морозилку. Пока чистила овощи, у меня закипело два бульона. Один с потрохами на завтра, а тут собрать пенку. Поехали дальше. пару листиков лаврушки. Жменька перца. Ну и ваши любимые специи по вкусу. не видно. У меня универсальная с чесноком, укропом, паприкой, базиликом и кориандром.